генферон лайт вирусқа қаршы иммунитетке жардам бүгін директордың коноктору келмей екен ошого сизде термин тамақ жасаса бар эмнеге жумуш жок жаңы машина дагы жок сенден билинип атат коркуп атасың сен коркпой эле сүйлөй берсең сөздөр өзүлөрү эле чыга берет кечирип койчу сен өзгөчө жаңы нерсени каалап жаттың беле өзгөчө чоң өзгөчө даамдуу сонун ширин сен бір ғана саға лайықты один один бургер сенің сүйікті дамың түшүндүм неге сен тартпағандарын? Бұл деген жылдыз да популярный еще ырчы болуш керек жоқ бұл ырчы эмес жана блогер беле ушу каяктан көрдүм деп коем бул жөн эле жана площадкада сүрөт кармап турган бала болчу ну значит режиссердун тууганы билесиң го бизде баары эле связьдар менен сен эми анча ойлонбой эле кой зачем переживать подумаешь реклама табылып турабы дагы мындай рекламалар алло мам қандайсыз жоқ тартылбай қалды жоқ қайғырбай әлі. Әділет тартылмақ, просто уақыты жетишпей қалды эми мындай эле реклама депчи маанайы жакшы керек нан керек бір күн келіп қан керек жан керек адамға да адам керек бұл керемет чоң қазақ көкшелек тойың болса бір сен кеше кечинде қаншада келдің саған айтып жатыр ғой жаңа айтып жатыр абай а ғой білмеймін кечеле келдім ұқсайды Чаршап келгенмін келсем жатып алыпсың сен а неге телефонду алған жоқсың ой айтып атпаймын шаршап келгенмін деп жумушта да заказдар көп банкет санкет болот эле жумуш сага кече жумуштан чалып атышкан издеп а жумуштан чалыштыбы ооба мен кабинетте уктап калыптырмын да ичинен бекитип болуп уктап калыптырмын анан издешсе керек ладно саат канча болду бар сабакка барбайсыңбы сага айтып атабы же мага айтып атабы абай сен кішіне серьезнырақ боласың аласың ба қойшы кім төресің сен білбейсің бе Емнені? азыр ұрышқан не модно же чын Чынелі? чын азыр жаңы тренд үй бүлөлөр урушпай жашап калышкан кошуналарды карачы урушпай жашап жүрүшөт э кандайча иштеп атам мага айтпай жүрө бермек белең ушинтип эмне качан айтмак эле мага и мына айттым го жан кандайча айттың го э жаным үйдө ақча-пақча болып турат сага жардам болот анан кечке сені сени карап отура бе э кандайча сени карап отура беремби немени талаада калып қалып же эмне кечке эле кандайча дей бересиң э кандайча кечке эле кандайча дей бересиң түшүндүңчү сен мага нормальный короче мен сен үйде отырасың дедім біле қыздарды қарап мен э, башка жаққа шығып иштеп элемин го үйдө эле иштеп атам қыздарды ким карайт анан қыздар чоңоюп қалды уже анан клиент келгенде сен қарап тұрасың менби мени эмне домосед кылып атасың эмне иә а менин жумушумчу жумуштан чыгарып салды деп чыгарып салды ооба чыгарып салды эмне мен эмне эй мен эркекмин мен любой момент жумуш таба алам өзүмө а сенің мо қаш баш кирпик сирпик деген немелерің бар жоғалады ертең эле эч кимге кереги жок болуп калат жан жоголгуча иштеп турбаймынбы көрөм мен кім ақша табарын кім кыйратарын көрөм мен байытет э э эмне кылсаң ошол кылчы ба? иштей берейинби жанымды ба? өзүң ич жан жаңы эле интернеттен көрдүм жаңы долбоорго актер орды издеп атыптыр эртең болсо кастинг болот экен ошого мика койчу болду актер болбойм мен кандайчы эми өзүң ойлонуп көрсөң талантым жоқ. Танышым тем более жоқ. актер болуп эмне кылмалым андан көрө башкара жумуш издейм анан актерскийди жөн эле бүтүп калган болосуңбу киного тартылыш бул сенин кыялың эмес беле е мен бір нормальный реклама тартып алып ғой қаяқтағы кино жо бирок мека болду ушул теманы көтөрбөчү мен чечтим уже актер болбойм мен мындан көрө башка жумуш табам Жан, актер болгондон башка колуңан эч нерсе келбейт да анда вообще эле қалған білмей билбей мен қош келіпсің уже таба алдыңар ғой ладно получ алдым психолог болып істей сен білесің кімменен менен сөйлесіп жатасың сен келешектегі звезда менен сөйлесіп жатасың алло братан салам алейкум мен тиги адик мурун иштеп жүрбөдүм беле ошол кайра кирсе болобу ошол жумушка о брэд питт кайра курьер болуп иштейби жок братан мурун тамашалап койгон болчумун просто тиги не то чувствовать етіп ананы тамашалап қойған э, болды ей сен мындай менші жаңағы енді комеди клубқа бар да бирок ал жерде тиги галустян кайра курьер болуп иштемек беле деп саласың да э братан серьезно жумуш барбы короче сенин ордуңа башка бала алып койгом анан бирок ал бред питке жетпейт эми білмейсің бе жоқ это же известный инстаграм блогер мирбек Атабековтың аялы короче өзін мастер орып қалыпты анан маған жазғанда мен сразу шақырдым азыр келеді. о азыр келеді. пожалуйста жақсылап қылып берші прям аябай жақсылап қылып берсең ал инстаграмға реклама қылып береді анан бизде көп клиенттер болот мерим қарап берген инстаграмда аябай белгилүү э Жақ, мерим төлеп берген Жет алчы пожалуйста уят кылба макулбу а азыр бизде башка клиент бар да аны эмне кылабыз ой эчтеке болбойт отмени это же мээрим төлөп берген Thank you. абай э, шеф тыкылдатып кирсеңер болмок балким жылаңачмын мен бирок атайын эле кирип атты окшойсуз э мен кечэки блюда от шеф повар жөнүндө сүйлөшөйүн деп келдим жактыбы кандай экен мен баарын билем кече күнү жумуштан аяк кетип калдым а эме тиги эме температура болуп анан ошого барыш керек болуп калган мындай акыркы предупреждение билесиң да незаменимых не бывает шеф силерди эч ким заменять эте албайт го дейм <laughs> жағасында мага бирок айтканды угуш керек э ә? болбосо жумуштан кетиш керек ооба мен менин оюмча барын түсіндің ғой деймін ооба иә о шеф е пончелей. Мен кабинетіме кірші не қылып салғансың бөкме ананырақ кірейін ба жоқ жоқ жоқ жоқ кірер саған сюрприз қылайын дегенмін не повод стажировкам бүтөйүн деп калды а значит экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүзгө эки жума болду ошондуктан бул сага ой рахмат рахмат а мен жок жок эчтеке кереги жок у жакшы болбодубу ушундай эч нерсе бербей эле койсом болот экен да э <laughs> эми мага эң негизги белек сен болуп атпайсыңбы мен деле сага өзүмдү берейин дегем <laughs> бирок мен бул ресторанда иштебейт окшойм эмнеге коллективдегилер таанышпай служба это. ким жаңы сотрудница менен сүйлөшсө уволю сүйлөшпөгүлө особенно сен эмнеге кантип атып болду экен эми ладно мага баары бир главное сен менен таанышып алдым шеф кечиресиз кечүү боюнча мен анда анан кирейин э шеф скоро алып кой сен неге жығылдың бәрі а не қылып салғансың көкмей? генферон лайт құрамында интерферону бар генферон лайт иммунитетті салу салуучу каражат генферон лайт бардык респиратордук вирустық инфекцияларға каршы балдар жана ымыркайлар үчүн колдонулат генферон лайт вируска каршы иммунитетке жардам кечігіп қойыңыз бүгін іштеп етілік бір жылдызды күтіп жатқанбыз ертең келгіле саламатсызбы ой саламатсызбы сиз лашма экенсизби бе? а жок мага айтканда ушул подъездде бул жерби же бул жерби кошуналар окшойт могу квартира Мирим, привет! Привет! Привет! Здрасте. біздің мастераева тамашакай розыгрыши любит брок профессионал биз анда башта ирбейликпи мен шашот шашыппын эле конечно конечно рахмат такси такси такси арзан такси Чоңуз такси, такси. Кере жоқ Эй, Әй, арзан жекім, отключ, үйге чейін, Ешін алына чейін. Так, Чоңғыз, ә, э, сіздікі 123 сом болып тұр. 123. Байке. А. Майдаңыз жоқ бөле? 220, 240, 260. Азыра Чоңғыз. бәйке болбайсыз ба аз аз аз санап отырмын азыр үш жүз азыр үш жүз так үш жүз он чын акция дос такси керек? жок такси заказ кылып уже заказ кылып койсом барып заказ келбе менин территориям алейкум Салам алейкум эмне баратасыңбы ооба такси керекпи эй менде акция болуп 15 он беш бесплатный а жо жо рахмат Эй, антип айтып берем мен жо жо рахмат рахмат демек мен сизге канча берем ошондо 200 жүздөн болгондо ладно байке не надо точнобу анда эмеге ожидание төлөп коесузбу кайсы ожидание эми сынып атканда мен күтүп турбадым сизди тамаша тамаша <laughs> чоң рахмат чоң рахмат тамаша э, жакшы барыңыз. мен барып чай қойып келейін ә? Жарқын ай Сіз действительно профессионал экенсиз мага аябай жақты. мен коркуп аттым бірақ соным болып тұр. мен да акчаңызды берип бара берейин э аябай шашып аткам рахмат все чоң рахмат аха жакшы туруңуз сүйлөшкөндөй бир клиент бир миң сом мейірімже тиги неме мен шашотым эле ооба тиги жолдошум актер да анан жакшы проект кинолорго аябай тартылгысы келет анан ошол жөнүндө сизден жардам сурайын дедим эле бирок мен продюсер эмесмин да ооба білем, просто сізде тиги тааныштарыңыз көп го анан негизи адик аябай таланттуу бала актерский факультетті бүткөн екі тасмаға тартылган массовкаға ше ана эки рекламаға да мека ол саламатсыз ба а бұл маған а мақұл макул анда мен бара берейин э кырмайып шашылып атам амирим кана кетип калдыбы ага жактыбы ооба точно ну не жөнінде сүйлештіңдер таныдың ба бұл деген мерім берген таныдым не жөнінде сүйлештің просто кешірім сұрайын деген болчумун Мен адашып жүзүнөгө кирип алганда мека сен эмне алдаган үйрөнүп калдыңбы бы укпадыңбы бүт баарын просто сага жардам берейин дегем мен сага эртең менен айтпадым беле жардам кереги жок мага болду актер болбойм мен акыл кечирип койчу мени апаң квартира алып берди а сен эми мага жумуш таап берейин дедиң да э адилет сага эмне болду кечке эле мага айта мен сага не қылдым? нормально кечирим сұрадым го дайыма эле мени күнәлі эле кыла бересиңби ой керек болса мен деле кечирим сурап коем анан калп эле одолжение кыла бербечи мага кечирип кой даже нормально кечирим білбейсің. анткени мен қиын актер да Чака прикинь? Мейрим берген, бізді Инстаграмға шығарып қойып тұр. Столько комментариев. Такая классная. Сүреттірді қарасаң мындай істер ғой, э? А так Жашода аябай жақсы адам екен. Ақшасын таштап кетті. 3000 сом. Просто маға қарас болчу а так ты молодец сон инстаграмы менен инстаграмменен бізде толтыра клиент болды честно саға <clears throat> <laughs> ешеңе эки миң он тогузунчу жыл мага сериалда тартылууну сонун сюрприз кылган а келе жаткан жылда баарыбызды сюрприздер күтүп жатат жаңы жылга карата элизавета курулуш компаниясы сиздер үчүн сонун сунуштарды камтыган эгер сиз батир алам десеңиз анда тезирээк ушул номер аркылуу байланышып жаңы үй алууда сизди кандай белектер күтүп жатканын билип алсаңыз болот акция эки миң жыйырманчы жылдын жыйырма тогузунчу февраль айына чейин уланат шашылыңыздар батирлердин саны күндөн күнгө азаюууда келе жаткан жаңы жылыңыздар менен бул браслет силерге окшош экен қандай аябай айтатын екен рахмат бұл браслетті алсаңыз екіншісі белекке беріледі мына екіншісін да беріп қойсаңдар ооба акция бойынша бекерлеуі Ауа. анча болды демей үшіншісін де беріп қойсаңдар болады екен сіздерге беріп қоймау екен рахмат жаным а, бүгін эмне майрам беле ооба унутуп калдың ба блин кечирчи я че то забегалась унутуп калыптырмын а эмне майрам бүгін деген юбилей да урушпаганыбызга бир <laughs> ай болуп ой чын эле мага блин сонун экен аябай аябай жақты рахмат алтыным кыздарга көрсөтсөм обзавидуются. жақсы көремін десең рахмет ладно мен тияқталамын жакын албай кандай болбосун ал сага таарынбай жашоо бир келет кошунаны тандабай